没有。 Thank <laughs> you. Uh-huh. Thank you. 呢？你是不是傻？别问题，你洗头啊。 Hmm. Hmm? Hmm? What?